सर ये दीवाना है तेरे पीछे सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे पर तेरी पाया देखो करके सर नीचे महाभूख फिर जानू जो कहता है बीवी तेरी हो लगता है सामने